guys, Diego gonna give it keepsakes right here sa Naya Terminal 3. Yeah. Oh, oh. So yun, uh, I'm going to Cebu once again. This is my fourth time and I'll be doing this for Otaku Fest 2020 which is of course Keepsakes is one of your media partners. And compared don sa past trips ko, siguro this will cost me less dahil uh, mag-iba tayo ng setting ngayon. So I'm, I'm trying ah. to see if ma-adapt ko yung lower ah. cost. Kasi cross-cutting na tayo, adulting na tayo ngayon. Ano. So yeah, darating ako sa airport by midnight and expect ko, nandun yung mga kasama ko. Uh, of course, mag-usap kami, kung mag-usap kami, oh. kung pagod na kami, pagod na kami, di spot na uwi na. 高いところで、ね Yan, 調 so, べて糖尿病って言 Yeah, われて enjoy the trip 5 and 年に、 enjoy this video. ね、 So, ウイルスが感染してるって言われて Evolution. This is the future. kasalanan ako sa'yo eh. Ano kasalanan mo? Naiwan mo yun o? Hindi. Ano? Dala I mean, mo? dala ko pero alam mo na yung lalamunan ko, nag, ano na naman, nag, post nasal drip na naman. Tapos nangyari? Eto, nagpapagaling ako. Nako yung camera? Oo. Ayun, nakahay, nakahay lang ako sa camera. Ay, go. Sige, tara, tara, tara. Saan tayo? Um, Hello! Yay! Hello, Chay! Musta? You're good. You're good. Oh, good? you miss all the food with <laughs> all of us. Well, at least you're home. Welcome back to Cebu. Ah. Uh, Nagsigawan kami nila Serena. Naku mo nakita kami. <laughs> Sombra. So anyways, um, the bus, the final bus ride for the My bus will be by 12. So we still have like 5 minutes. So we have we have to go there. <laughs> yeah. Ang na. Yeah, I know. Yeah. Busy ka? Busy ka? ah, bukas? Busy ka? Sinong ka? Ah, busy ka? Ako? Ba, bukas? May yeah, schedule ka? Actually, na-cancel yung Yaoy. Yung Ah? Yaoy meetup, so... Lo? Muulan ba ngayon? Yes, umuulan po ngayon. Ah, kaya pala basa yung ano ko eh. Luggage ko. Ah, Ito lang dala ko. yun ang dala mo? Oo. Any you for sore throat? Sa- Napapagaling. Okay, I have Camilo San. Good. I'll bring it tomorrow. And, ang ano isip ko nga, I'm going to buy the flam or Camilosan. Yeah, Camilosan works. Kasi last time ko di eh. Mm-hmm. So I'm I'm a try Camilosan. So how was your trip? Ayun, delay delay ng ilang minuto. Delay ng ilang minuto. Okay lang yun. Oo. You need help? O yan. Yeah. Tapos diretso tayo sa ano sa Sugbutel ano? Yes, that's actually is the plan. Mm. Um so from so bababa tayo sa Gali. No, no, no. Bababa tayo sa may bus terminal. Mm-mm. Text your mom, what you know. Then, sakay tayo ng taxi lang. Malapit lang naman actually, pero mm-hmm. since mag-taxi lang tayo. Oo. Or grab? Ha? Grab? Oh yeah, pwede mag-grab. Oo. Pero doon lang yung terminal ng grab, somewhere, ano eh. Yeah. Di ba? Ay, hindi. For this one, sana may may bus. Oo. Uh-uh. Para mas mura kasi 50 pesos lang Mm-mm. pabunta sa ano sa Cebu City. Ah, true, true. Then fa- after that, then we will ride either mag bus tayo o mag-taxi papuntang Sugbutel. It's just gonna be a few bucks Mm. 30. Then yeah. Then tomorrow, since you're going to SMC side, from Sugbotela, lakarin mo yung papuntang Robinson's Galleria. Cebu. Merong my bus doon papuntang Seaside. Ah. Yun yung pinakamalapit. Very strategic, very advantageous. Oo. Ah. But you will be, yeah, that's it. Pag nasiyahan ako sa Sugbotel, doon ulit ako magbubok for June. That's good. Uh, Kasi this time, book I'm na gonna ticket join eh. you. Book na yung ticket eh. I'm gonna join you sa Sugbotel kasi masyadong malayo yung Manila. Masyado maray sa Talisay. Yes. At uwi ka pa niyan. Yeah, so uwi pa ako nito. <laughs> Buti pinaalala mo. Oo eh. Yeah, was all, where I'm so short. As in, walang, wala, ang sweldo ko nung 15 naubos na. Ala. So, kailangan ko mag-ipon ulit. Mhm. Pero babawi tayo, hopefully. Bawi yan, bawi yan. Gusto ko na, Jay. Miss you, bro. Ah, bro! Fist bump sa camera. Ayan. <laughs> Ito, tamaan siya. eh. Aray. <laughs> Aray. Kaya pala basa yung ano ko. Mm. Sabi ko, ba't Kaya pala basa? basa. Ba't basa? you sa ah, hindi siya halal guys pero they are the original lamaw guys lamaw ah brutus ang gusto ko matry dito sunburst pero Brutus yan eh. Ha? Brutus, di Sunburst. Ah, sorry, Sunburst. Yeah. Brutus, Brutus. Atry ko na yung Brutus eh. Sorry. Okay, it's for the nerds, for the geeks, for the card gamers. Meron din kami yung store dito. Let's complete to katabi ng The Ah. Okay. Ah, board games like this one. Monopoly Cats versus Monopoly Dog. Monopoly Cats versus Dog, palabanan ng cute. Ay. <laughs> Monopoly that. And also like this one. Meron kang Cards Against Humanity, te? Ayan, naubos na. Mabenta talaga yung Cards Against Humanity. Ano bang, ano ang tawag sa DOS? <laughs> number two. <laughs> World's number two card game. Unverified statistics. From the makers of Uno. <laughs> so may DOS. Kami din ang Okay. <laughs> Uno pa rin.